हेलो एभ्रिवान नमस्ते ममता आर्ट्स एन्ड क्राफ्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ आज म हजुरहरूलाई पुरानो फर्निचरबाट हेयर बो होल्डर बनाएर देखाउँदैछु के हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि सेयर गर्न नबिर्सिनु होला है यसमा चाहिने सामग्रीहरू जस्तै ब्रस कलर यहाँ चाहिँ मैले ब्राउन कलर लिएको छु हजुरहरूले जुनै पनि कलर युज गर्न सक्नुहुन्छ र कलर गर्न सुरु गरौँ है यसरी नै सबै ठाउँमा कलर लगाउँदै जानुहोला ल हामीले यसमा कलर लगाएर सक्यौँ अब यसलाई हामीले पन्ध्र बिस मिनट जति सुकाउनु पर्छ अब मैले सबैमा कलर लगाइसकेँ पन्ध्र बिस मिनट सुकाइसकेपछि हाम्रो हेयर बो होल्डर रेडी भइसकेको छ यसरी नै हजुरहरूले हजुरहरूको हेयरबो राख्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला है thank you so much for